Soy Nicolás del Caño, diputado del PTS en el Frente Izquierda de la Argentina. Quiero mandar un fuerte abrazo y una solidaridad internacionalista a los trabajadores de Foyt que están llevando adelante allí en Alemania una dura huelga, una dura pelea contra esta patronal en defensa de su fuente de trabajo. Es muy importante esta pelea porque así como ustedes lo están haciendo en Alemania, muchos trabajadores en otros países del mundo también resisten y enfrentan en el marco de esta pandemia, los ataques de las patronales y los gobiernos que quieren descargar la crisis y esta emergencia sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras. Así que mucha fuerza a los trabajadores de FOI.